Ассаламу алейкум менің социалдық желідегі достарымдың көпшілігін сұраған сұрауларымның бірі пайдалы білім жөнінде сұраптыр тұр ушул көптен бері іздеп бір алғылықтуу жооп бергім келіп жүрді эле бүгін уақыты сааты шыққан екен өзі бірінші білім деген эмне ушуну аныктап алалы бул билимдин илимден эмне айырмасы бар биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү билим дегенде өзі эмнени назарга тутуп атат десе катардагы эле маалымат алууну назарга тутат экен мисалы үчүн бир сабакта отуруу эгерде ал сабакта мугалим аябай кызык сабак өтсө кызык мен пайдалуу деген жокмун кызык мындай бир образ менен эмоция менен мисалдар детальдарды жакшы конструкциялап өтсө биздин жаштарыбыз ушуну билим деп эсептейт экен дагы а затында бул эмнесе бул теория балким балким илимдир пайдалы бул пайдасыз бұл бұл такыр башка критерий демек бірінші, біз білім алгыбыз келип атабы илим алгыбыз келип атабы же жөн эле кызыгып атабызбы ушуну аныктап керек Қызық деген эмне бул эмоционалдык кабылдоо қызық. бүттү ал мага жашоомо керек, десе керек тийип калат ооба керек дейбиз а бирок затында азыр керек керекпи билбейбиз бұны анықташ керек илим деген эмне бұл қызық болуы қызықсыз болуы илим деген бұл демек теориялық түшүндүрмө кайсыдыр бир нерсени аргументтер менен мисалдар менен факттар менен анын затында кандай экендигин түшүндүрүү бул илим мисалы үчүн чечендик өнөр бар оратордук искусство ушунун илими бул риторика теорияда риторика мұны сааттар, сааттар бойы мұғалімдер үйретіші мүмкін өзгөчө журналистика факультетінде риторика бойынша 2 үч жыл сабақ беріліші мүмкін. Бірақ ал жерден бүтүп журналистер журналисттер оратор боло бербейт эмнеге теорияны ғана оқыған а анын білімі қайсы десе билим бұл практикасы билүү то есть сүйлөй билүү билим деп эсептелет оратордук чебердик бұл білімге кирет риторика илим болсо муну колдоно билүү муну сүйлөй билиши бул билим эми ушул билимди да пайдалуу жана пайдасызы бар табыш оңой эле айырмасы пайдалуу билим бул сен өзүң издеп тапкан билим мисалы үчүн мен азыр жаз келе атат бак отургузгум келип атат бирок билбейм кантип бак отургузса болот эгерде мен айыл чарба окуу жайына барып лекцияларға қатыстым, мен ілім алдым теориясын үйрендім Айгерде егерде шығып тұрып бір бағбанның қолын қармап ал бағбан менен жерді қазып жердің қатмарғанша, қанша қаншаға шейін қазылыш керек өсімдіктің тамыры ушунун бардығын үйреніп өзім отырғызып аны суғарып аны көгертіп мүмесін алсам бұл білім болып есептеледі бұны білу деп қояды егер ушул керек болғандығы үшін ушуну үйрөнгөн болсом ушул мага пайдалуу билим болуп эсептелет мага зарыл болгон бүгүнкү муктаждыгымды чече турган зарылдыгымды чече турган илим эмес билим пайдалуу билим деп эсептелет а эгерде менин муктаждыгымды канааттандырбаса ал пайдасыз балким керектир балким эмки жылы кереги тиет балким өткөн кылымда кереги тийген балким келерки кылымда кереги тиет бәлкім азыр қызық бәлкім өте пайдалыдыр даже бирок менин азыр жашоомо эч кандай таасири жокпу бул пайдасыз билим болуп эсептелет балким зыяндуу билим эмнеге менин убактым кетип атат ага кубатым кетип атат мээм кетип атат башка нерсе кылына турган нерсени аласып калып атам тилекке каршы бүгүн санариптик ааламдын кесепеттеринин бири биз пайдасыз билимге өтө көп убакыт кетет экен біріншіден қызығып шұқылап отыра береміз қызық қызық қызық қызық қызық а эмнеге мынау социалдық желілердің дерлік бардығы бұлар рынок субъекттері бардығы бизнес объекттері алар өзінің товарына қызықтыру үшін қызық мәселелерді бере береді біз аны қызық екен деп отыра береміз екіншісі қызықтың ар жағы о пайдалы екен дейміз мынау керегі тиіп қалады деп керегі жоқ бардық илімдің бардығын шұқылап отыра береміз а тұрмышымыз қалып кеткен өзүбүздүн эффективдүүлүгүбүз нөлдө жашообуз қантип күн чыгып батып атканын билбей калып атабыз ошондуктан мен сиздерге урматтуу туугандар жаштар пайдалуу гана билимге иштешиңиздерди аны издеп таап жашоого киргизүүңүздөрдү сунуш кылам пайдалуу билимге отурганда бул мергенчинин ууга чыгып олжо менен кайтканындай болот экен пайдасыз билим бул жөн эле акчага ок сатып алып бір қағазды ата бергендей болады екен мына ушундай айырмасы пайдалуу билимден жолугушалык